balio, lan, zerbitzu, auzo eredu ere. <coughs> Ondo baino hobeto dauden emaitzak ematen ari den esperimentua. Kontua zera da. Barakaldoko konstruktora batek, kabiza ezea, erekina ustu eta bota eta salerosketa askeko etxe bizitza zei bloke egin nahi ditu. Barruti honetan etxe bizitzak egin nahi ditu, zazpigarren barrutia, non udalaren alabera 2000 eta bederatzean hogeita bat mila etxe bizitza zeuden eta hauetako 2000 utzik euneko beratzia. Horrez gain, mila beratzion eta laramita hori da eta arte, herritarren kopura gutxitu da. Lau mila pertsona gutxiago DAUDEN Eta gainera, ATASA berri, iturri gorri, bakea kalean, etxerizitza amar bloke baino gehiago daude proiektatuta. Zergatik etxe gehiago egin gero eta auzokide gutxiago bagara. Norentzako dira etxe horiekoa, norentzako ondura, etxe bizitza libre langileentzako krisi garaian, Auzokideok ez ditugu etxe horiek behar, eta osoari ez diote onurarik ekarriko. Biziari garen garaionetan, batzuk lusuzko bizitza izan dezaten, gehiengok jotake ibili behar gara danean. Argi dago, legala dena ez dela zertan bidezkoa izan behar, eta badaukagula eskubidea, are gehiago, badaukagula bidezkoa den hori defendatzeko beharra, gure esku dauden aukera guztiak erabiliz. Ez izan dudarik, kukutsa defendatuko dugu. Errekalde kukutsa barik ez litzateke gauza bera izango. Udala, konstruktorak eta bestelako korruptoak kukutsa ikutu bez.